मेरा नाम सलमा खान और सोनम कुंवर मेरे गुरु का नाम पहले बार किसी का करने से इस जंगल पालो इस पर अपने को सुकून है पची से कहीं का दूध गया जाता अपना उस पर चलता बकरी है भैंस है गाय है कितनी गाय है आपके पास मेरे पास चार गाय है छः भैंस है तीन बच्चे भैंस के हैं तीस चालीस कबूतर है तीस एक मुर्गी है सॉरी पैसे कहाँ से आते फिर आपके पास ये दूध के पैसे दूध के पैसे से ही दूध बिकता हफ्ते को पाँच हज़ार का वाह फिर उनको चारा है उसके अंदर ढेर लाना पड़ता है फिर भी अपने को उसके अंदर नहीं घुसता आठ हज़ार रुपये बचता महीने का डिस्टर्ब तो नहीं होगी ना हम हाँ, पहले ट्रेन में आती थी ट्रेन में जाने से गाड़ी मांग के लाओ घर पे सबको दो ना बहन का सुख ना भाई का सुख ना किसी का सुख नहीं मिला सब पैसा तो गाड़ी लाइन से आओ थक के अपन अपने को खाना टाइम से पीना नहीं अपने होटल में खाओ हम्म। कहीं भी खाना होटल में खाना हाँ एक टाइम से खाना नहीं पीना नहीं बहन की शादी करी भाई की शादी करी मैंने अपने को एक रोटी अभी भी सुख नहीं किसी का अपने हाथ से करो अपने हाथ से खाओ फिर मैंने बड़ी गाड़ी लेने बंद कर किसके यहाँ से कमाएंगे कोई पैसा पिछाती तो, तो अपन लेके आएंगे नहीं जैसे चल रहा है चल लेंगे थोड़े में गुजारा होता और ज़्यादा में गुजारा होता गाड़ी पे गए तो पुलिस का हफ्ता दे वाला जी आर पी को अलग तो आर पी एफ को अलग था और गंदी गंदी पे कहीं भी हाथ लगाना ये अपने को पड़ता है दिन भर इसमें अपना जाता पूरा जेल इसके अंदर जाता ये अच्छा रास्ता है अपना है ना ना कहीं जाना ना कहीं आना इसके तो पास बैठो ने ऐसा बोला उसने अच्छा अच्छा अच्छा अरे बकरी चरा के बकरी बन कर बकरी खोल के आई अब भैंस ले जा रही थी तो मैं ये भूखी है नहीं हाँ, इसका हाँ। पेट पाई देखो अच्छा। दो घंटा बैठू से तो मैं कम नहीं हुई हाँ, मैं पहले इसका पेट भरूँ अच्छा। जब पाली हो तो सबको दोनों घंटे टाइम देती सही बात है वो आया बोले मेरे को वापस दे दे बोले काटने को बोले ऐसा वैसा मगर मेरे दरवाजे वो मर जाएंगे कोई कम नहीं ये अच्छी बात है मेरे शौक से ले दिया अच्छा पहले आपको क्या लगा था उनके ऊपर भरोसा था वो कुछ कर... नहीं था हमारी बहुत लड़ाई होती थी अच्छा बोलते थे ये सब चीजों को नहीं करो तुम पालन अच्छा। अपने पेट भरो और अपना ऐश से घूमो अच्छा। मगर उसकी जीत थी कि हम ये सब कुछ करेंगे इसी में मैं बढ़ाऊंगा चार पैसे बन के दिखाऊंगा अभी कुछ उसकी तमन्ना इक्कीस भैंस करने की है इक्कीस भैंस हाँ इक्कीस भैंस पालने की तमन्ना है उसकी कामयाबी दे अच्छा अच्छा बिल्कुल मिलेगी उनको कामयाबी यही तमन्ना है अच्छा, अच्छा, हम बोलते कि अल्लाह पाक उसको दे दे एक बार उसकी तमन्ना भी पूरी कर दे और उनको इस काम में किसी ने कोई मदद की है कोई ने नहीं ना गवर्नमेंट ने ना किसी ने ना गवर्नमेंट ने ना हम उनके पिताजी ने ना कोई ने नहीं उनको हेल्प की अच्छा। एक से दो दो से तीन ना की वजह से कामयाबी मिली उनको अभी कितने जानवर है उनके पास कुल मिला अल्लाह का शुक्र अदा है कम से कम आठ भैंसे है चार गाय है जी जी और कम से कम बाईस तेईस बकरिया है जी आप इरशाद को कब से पहचानते हैं पच्चीस साल से पच्चीस साल से क्या क्या जानते हैं उनके बारे में इनके बारे में पहले ने एक भैंस ली थी फिर बढ़ाते गए वो अच्छा अच्छा हाँ फिर बकरियाँ बदर इसके पालते हो दिन भर इसी इसमें लगे रहते अच्छा दिन भर यही काम करते हाँ दिन भर वो यही काम करते वह दूध लाना दूध लेके आना बेचना क्या लगा था पहले आपको उनके बारे में कर पाएगी जिंदगी जी पाएगी अच्छे तरीके से पहले तो ऐसा था कि कुछ नहीं करते थे तो थोड़ी एक आधी भैंस बकरी में इसमें गुजारा मगर जब से ने एक एक करके बढ़ाई तो अब तो ऐसा लगता है कि अपनी वो कर सकते हाँ सही बात है जो दूसरे लोग नहीं कर पाते वो उन्होंने करके हाँ, दिखाया कि नहीं ऐसा नहीं लगता नहीं नहीं वो तो उनने अपने दम पे किया है तो कर सब कुछ अपने दम पे किया हाँ, सब अपने दम पे बाकी किसका नहीं उनको सहारा किसका नहीं है सहारा किसको नहीं, है अभी तो ऐसा लगता है क्या कि वो खुद अपने परिवार को सहारा दे सकते हैं देते हैं है देते ही है देते हैं कैसा देते हैं कभी कभी भी किसको जो मदद लगी हो देते रहते किसको भाई को बहन को उनके अब्बा की भी खिदमत बहुत की उनने अच्छा, एडमिट थे अच्छा। तो हाँ, हाँ। दिन में बकरियों का भी करना रात में दवा खाने जाके सोना भी एक महीने उन्होंने अच्छा। किया तो आप दूसरों को क्या सलाह देना चाहेगी जो आप कहते हैं गाड़ी में कोई वो नहीं है देखो तुम बी एस पी सी हो हाँ हम्म। गंदे काम करो तो चार चार पाँच पाँच लड़के बुलाती हो हाँ, हाँ उनसे सम्मान करती हो उनको पैसा देती हो क्या फायदा हाँ अच्छा सुकून चैन की तुम पढ़े लिखी हो इंग्लिश पढ़ती हो जॉब करो कहीं हाँ कहीं भी सर्विस करिए अच्छी है यहाँ के अब तुम पढ़े लिखे दो दो बच्चे पैदा करके तुम आके यहाँ किन्नर का काम जबरदस्ती कर रहे हो ताकि शादी शुदा है दो दो बच्चे बाप हो गए या किंडर गए उल्टा से गंदा का मेरे पैसे के आस्ते साड़ी पहन रहे अच्छा ऐसे भी मुंबई के है कोई दिल्ली के यहाँ आके पूरे आदमी है पर क्या है शौक पैसे के वास्ते अच्छा पैसे के वास्ते ऐसा भी करते क्या हाँ। लोग गाड़ियों पे जा रहे मार मार के पैसे ले रहे पाँच सौ सौ भी ले रहे दो सौ ले रहे नहीं ये तो पूरा गलत काम हुआ ना नहीं पड़ता है यानी पूरे आदमी होके भी हाँ। वो ऐसा काम कर रहे हैं पैसे के वास्ते पैसे के पैसे कमाई ज्यादा है ना हाँ ना ना सही बात मुझे पसंद नहीं है अच्छा अच्छा, अच्छा। इज्जत की जिंदगी होना बेटा हाँ। करके लेंगे तो कोई देगा भैया करके लेंगे कोई देगा पर मार के मत किसी को लेके जाएगा लेके जाएगा अच्छा ये आपका बॉडी गार्ड ही है हाँ, क्या सब करेगा क्या नाम है इसका रैम्बो रैम्बो बाबू जी नहीं बाबू जी नहीं तो ये एक एज हाँ। बॉडी गार्ड दोस्त जैसा ही है आ, हाँ, ये सब बकरी चलाएगा मैं दूर बैठूंगा खुद चलाता हूँ लेके भी अच्छा। आएगा लेके भी आएगा लेके भी आएगा और लेके भी जाएगा हाँ, सबको मालूम पूरा आज आरपीएफ आपसे जिया सबको मालूम यही चलाता रैम्बो हाँ। शादी ब्याह में नाचते भी हूँ अच्छा अच्छा वो शादी में नाचने के आपको क्या पैसे वगैरह मिलते क्या हाँ, मिलती जिसको जो देना है साड़ी कपड़ा अच्छा अच्छा अच्छा वैसा साड़ी कपड़ा तो अभी भी चालू रहता क्या वो हाँ। और कुछ ऐसा नया बच्चा जन्म लेता हो गया था पूछता वैसे नहीं जाता और किसी से क्या मांगना गरीबों से अच्छा अपने अच्छा। गांव में मुझे मांगना अच्छा लगता है अच्छा अच्छा, अच्छा। जो दिया खुशी खुशी ले लो और नहीं तो किसी को जबरदस्ती करना नहीं आपको जबरदस्ती पसंद ही नहीं है नहीं नहीं खुद की कमाई पे जीते हाँ, आप जो दिया उसका भला ना दिया उसका भी भला आपने कभी बैंक से कुछ लोन वगैरह लिया है आपको पता है क्या अभी गवर्नमेंट में ऐसा रूल निकला है की आप लोगो को गवर्नमेंट सर्विस मिल सकती है मुझे एक काम इतना कर दो ज़िंदगी में मैं तुम्हारा एक उपकार ये रहूँगी कि मुझे मेरा मेडिकल सर बता दो क्योंकि जो मेरे पिताजी की पेंशन है ना वो मैंने सुने हूँ कि जो मेरे पिताजी की पेंशन है भाई की शादी हो गई बहन की हो गई हम्म। मैं ऐसी हूँ तो मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बना दो मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा चाहिए आपको जलगाँव से किन्नर का किन्नर का हाँ क्यों ऐसा सर्टिफिकेट भी मिलता है क्या हाँ मिलता ना तो रहेंगे जो पेंशन है पिताजी की हाँ तो नाम पे हो जाएंगे किन्नर का सर्टिफिकेट यानी कैसा सर्टिफिकेट ऐसा कि ये किन्नर है क्यों आपको ऐसा प्रूव करना पड़ेगा हाँ वो कानून के रेलवे काम बहुत है ना दस साल से पहचानते हैं अच्छा अच्छा बचपन से पहचानते हैं आप बचपन से साथ में रहे भाई हमारे अच्छा। भी अच्छा, आप उनके रिश्तेदार हैं क्या भाई भाई भाई बहन बड़ी बुआ की लड़की अच्छा अच्छा हाँ। अभी ये खुद का तो पालन पोषण कर ही लेते हैं लेकिन रिश्तेदारों की भी मदद करते हैं टाइम हाँ? तो आता तो फिर रिश्तेदारों की मदद करते हैं ना क्या क्या मदद करते हैं अरे जो लगती जरूरत हो तो मंगते ही सामने बहन को भैंस दी हूँ भाजे को गाय दी हूँ बाकी सब कुछ भाई गए माँ मेरी खत्म हो गई थी बचपन में हम्म। तो बहन तीन साल की थी तो मैं कहीं गई नहीं मैं किन्नर में गई कहीं नहीं क्योंकि मैं बहन को शादी बहुत और भाई है हम्म। भाई कैसे में काफी बेचता हम्म। मेरे बहन की शादी करी भाई की शादी करी अच्छा। मुझे किसी का सुख नहीं मिला फिर भी कैसे भले हैं बुरे मेरे हैं मैं इनको छोड़ कर जा सकती थी जो भी है सब कुछ मेरे पास सब उनका ही